नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डच्या माध्यमातून मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दोन हजार तेरा जे सॉफ्टवेअर आहे जो आपण वारंवार वापरले जाते तर त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आपल्याला कशा पद्धतीने त्याच्यावर वॉटरमार्क किंवा त्या पेजा कलर किंवा बॉर्डर करता येईल हे आज आपण पाहणार आहोत त्याच्या अगोदर मित्रांनो माझं एक यूट्यूबला चॅनेल आहे विजय घाटरे नावाने हे दिसते बघा हे चॅनल दिसते या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका या ठिकाणी कारण मी वारंवार नवीन नवीन व्हिडिओ शैक्षणिक कॉमेडी किंवा इतर व्हिडिओ हो टाकत असो तर त्याची अपडेट मिळण्यासाठी तुम्ही याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हे अत्यंत सोपं आहे आणि एकदम फ्री आहे तर जर तुम्हाला हे व्हिडिओ नक्की आवडलं तर त्याला लाईक करायला विसरू नका शेअर करायला विसरू नका आणि नंतर बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका तर चला आपण चालू करूया मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने कलर वॉटरमार्क आणि बॉर्डर देऊ शकतो तर त्यासाठी आपण मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करून घेऊ start all program Microsoft Office तेरा आणि त्याच्यामधून घ्यायचं आहे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दोन हजार तेरा नवीन पान घेऊ याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे हे जे समोर पेज दिसते या पेजला कलर्स द्यायचे आहेत त्याला बॉर्डर टाकायचे आहे जेणेकरून आपलं एखादं डॉक्युमेंट छान पद्धतीने तयार करता येईल त्याच्यासाठी काय करा इथं वरती ज्या टॅब आहेत होम इन्सर डि डिझाईन तर त्यातल्या डिझाईन टॅबवर क्लिक करा सर्वात शेवटी वॉटरमार्क हे ऑप्शन आहे पेज कलर हे ऑप्शन आहे आणि पेज बॉर्डर आपण सगळ्यात अगोदर पाहू आपण पेज कलर कसे कसे देता येतात आणि कोणते कोणते देतात आहे आता हे आपण पेज कलर देऊ शकतो इथून जर आणखीन पेज कलर द्यायचे असेल तर मोर कलरला या आणखीन पेज कलर करू शकता जो पाहिजे तो आणि ओके करा तो कलर आलेला दिसेल तुम्हाला वेगळा एखादा फोटो एखादं चित्र वॉटर पिक्चर म्हणून पिक्चर आतमध्ये टाकायचं असेल उदाहरणार्थ टेक्चर पॅटर्न वगैरे इथं बघा या पद्धतीने आपण करू शकतो फाईल इफेक्टवर क्लिक करा स्क्रोल डाउन करून आणखी पॅटर्न पाहू शकतो ओके फाईल मधून आपल्या संगणकामध्ये एखादा चित्र असेल फोटो असेल तर तो फोटोही टाकू शकतो पिक्चरवर क्लिक करा सिलेक्ट पिक्चर म्हणा फ्रॉम फाईल ब्राउज ज्या ठिकाणी फोटो आहे फोटो निवडा शेअर समजा एखादा फोटो टाकायचा आहे तो फोटो आपण टाकू शकतो उदाहरणार्थ हा टाकायचा आहे आणि इन्सर्ट म्हणा ओके बघा अशा पद्धतीने फोटो ही आपण टाकू शकतो फाईल इफेक्टच्या माध्यमातून किंवा दोन तीन कलरही टाकू शकतो आपण असे दोन कलर याच्यामधून उभे आहे कलर कशा पद्धतीने उगा आडवा त्या पद्धतीने द्यायचं आहे ते निवडायचं आहे ओके करा बघा तो कलर पण आपल्याला देता येईल फाईल इफेक्ट ओके कशा पद्धतीने आता आपण हे पेज कलर कसं द्यायचं हे पाहिलं आता आपण पाहणार आहे याला छान अशी बॉर्डर कशा पद्धतीने द्यायची त्यासाठी इथंच एक ऑप्शन आहे पेज बॉर्डर म्हणून पेज बॉर्डर ह्या वेगवेगळ्या स्टाईल्स आहेत बॉर्डरच्या हे पण आपण देऊ शकतो ओके करा जर तुम्हाला वाटत असेल वेगळ्या बॉर्डर हव्या तर पेजमधून इथं आणखीन काही बॉर्डर्स आहेत त्या तर ह्या बॉर्डर पण आपण देऊ शकतो ओके याला कलर द्यायचे असेल ह्या बॉर्डरला तर इथून कलर निवडू शकतो वेगवेगळे बॉर्डर आहेत आर्ट्स बॉर्डर ओके अशा पद्धतीने आपण पेजला छान असं ग्रीटिंग कार्डचं रूप देऊ शकतो एखाद्या साईडला जर बॉर्डर नको असेल पेजच्या वरती खाली तर तुम्ही तिथे क्लिक करा ओके करा वरची बॉर्डर निघून जाईल अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो पानांना कलर देऊ शकतो आणि वेगवेगळ्या बॉर्डरसुद्धा देऊ शकतो तुम्हाला जर हे नको असेल बॉर्डर नको असेल तर इथं नन म्हणा ओके करा बॉर्डर निघून जाईल टाकायची असेल तर पेज बॉर्डरमध्ये घ्या वेगवेगळे बॉर्डर घ्या इथं जे आहेत बॉर्डर सर इथं जाडी आहे या वेगवेगळ्या बॉर्डर आहेत या वेगवेगळ्या बॉर्डर आपण टाकू शकतो इथून त्यांची जाडी वाढू शकतो त्या बॉर्डरची कमी करू शकतो या ह्या पद्धतीने माझं जर हे व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या ठिकाणी सबस्क्राईब करायला विसरू नका म्हणजे त्या घ्या लाईक शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद